بۆ ئەو خۆشەویستانەی کە ئاگەدارن یاخود ئاگەدار نین ئێمە چەناڵێکی ترمان هەیە بە ناوی شا پلەیس لە شا پلەیسدا جیاواز لە شاتێک ئێمە وەڵکسرو یاریەکان دەکەین و جگە لەوەشدا زانیاری نەبیستراو سەبارەت بە یاریەکان بڵاو دەکەینەوە بۆیە بڕیارماندا کە گیڤەوەیەک ڕابگەێنین بۆ چەناڵی شا پلەیس لە کاتی گەشتنی چەناڵی چاکلێت بە پێنج هەزار سەبسکرایب خەڵات دەدرێ بە پێنج کەس پێنج کەس نایان دەسێتە تیر و پشکە و سوودمەند دەبن لە خەڵاتەکە و لە چەناڵی شاپڵەیزیردا مانستەنەکان بەردەوام دەبێ لەگەڵ گەشتن بە هەر ژمارێکی سەبسکرایب ئەوە گیڤەوەی زیاتر دەبێ و بۆی بیرتان نەچێ لە کۆمنتی گیڤەوەی کەناڵی شاپڵەیز لەوێدا کۆمێنتەکان تا بنووسن و لینکی چناڵەکەم دیسکریپشن دانا و لەم سەرەوەش دەردەکەوێت لە کۆمێنت لە کۆمێنتی ڤیدیۆکەدا هەر کۆمێنتێک بێت دەتوانین بینوسی بۆ چانسی بردنەوەت هەبێ بیریشتان نەچێ خەڵاتەکان بریتی دەبن لە کارتی گوگل پلی ئایتونس بەڵاسی فاست پێ بەڵاسی کۆڕک و ئازیا و زین و هەروەها ئەگەر کەسەکە بێ ئەتوانێ خەڵاتەکە ئەمڵێن ئەو ڕپارەیە بە کاش وەربگرێت و جگە لەوەش بیرتان نەچێت لە کەناڵی شاتێکیش لە کاتی گەشتنی کەناڵەکە بە 20 هزار سبسکرایب گیڤەوەی تایبەتمان دەبێت بۆ 20 کەس بۆیە بەردەوام لەگەڵ ما من پاڵپشتی ئێمە بن ئێمەش لەگەڵتان دەبین و سەپۆرتی ئێوە دەکەین بۆیە هیوادارم سوودمە بیر لەم گیڤەوەیش وەکو ئەوەی کە لە هەفتەی ڕابردوو لە گیڤەوەی داهزە سبسکرایبی شاتێک کۆبڵی خەڵک سوودمەند بوون بەریوام خەڵکانی زیاتر و و گونجاوتر سوودمەندی ئەم گیڤەوەیە بن بۆیە جارێ خواتان لەگەڵ لە کەناڵی شاپلەیس لە پێنج هەزار سەبسکرایب دەتان بینینەوە.